በደቡብ ጎንደር ዞን የፎገራ ወረዳ ነዋሪው አቶ ገብሬ ጌቱ በስልክ ለዶች ቬለ እንደገለጹት በከፍተኛ ዝናብ ምክንያት የሐይቁ ውሃ ወደ ኋላ በመመለሱ በእርሻ ማሳቸውና በመኖሪያ ቤታቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ዋገጠራ አበለነኝ በአርጌ ጎጥ ነው ችግሩ ያለ በአርጌና ስንደጊ አባጋሾ ያው ዳሞት የሚባል ሀገር ምንም መጨረሻ የለም በቃ ህይወቱን ነቅሎን ሊወስደው ነው። በቃ ንፋሱ ጋራ ማዕበሉ ጋራ ይዞት ሊሄድ ነው። በቃ ትግሉ አንዱ ያየ ሩዝ የሚባል ነበር አዝመራችን፣ ሩዝ የሚባል አዝመራ የመጨረሻ ሰዓት የለም። ሁለተኛው ደረጃ ሌላው ቆርቶ የህዝቡ ቤት የመጨረሻ ዛሬ ወድሞ በአልጋ ከብት ሰው በአልጋ ነበር። አሁን በቃ የመጨረሻውን ሳምንት የሚያስወጣን ዛሬ ማዕበሉ ቢለና መጨረሻ በቃ ቤቱን ነቅሎ ይዞት ሊሄድ ነው። አቶ ደሞዝ ጸጋ የተባሉ የወረዳው ነዋሪ ሜዳዎቹና የእንስሳት መኖ በውሃ በመጥለቅለቁ እንስሳቱ በምግብ እጥረት እየተጎዱ እንደሆነ ተናግረዋል። ጣና ባህር ነው ገንፍሎ የመጣ ው አዝመራችን ሩዝ አዝመራ ነበር፣ እሱ ወድሟል። ሁለተኛ ደግሞ ው ከብቶች የሚበሉት ያተው መኖ ዛሬ በውሃ ተጥለቅልቆ ነው ያለ። ሶስተኛ በበሽታ ከብቶች አሁን እየተበከሉ ነው ያሉ። በከፊል ግማሽ ባገጠራ ያለው ቤት አንድ ቤት የተና አይገኝም የሞተ መንግስት እስካሁን ያደረገው ምንም አይነት እርዳታ እንደሌለ ነው አርሶ አደሮቹ የሚናገሩት። እርዳታ መጣ ይላሉ መኮረኒና ለልጆች የሆነ ብስኩት። እኔ ምን አይነት እንደሆነም አልገባንም። ገና ነው ምንም ዝለያ እንደ ነገር እኔ እንዴት እንደሆነ ተቸጋግሮ ነው ያለ። መጠለያም አለ ተብሎ ነበር። መጠለያውም አልተዘጋጀልንም። ህብረተሰቡም እዚያው ሰምቶ ሊቀር እየፈለገ ነው። አረ እንደ እሱን ያልነ ነገር የለም። ብስኩት ብቻ መጥቷን ተባልም ያለንም ቢሆን አሁን ህብረተሰቡ ወጥቷሁን ትናንትም ዛሬም እየወጣ ነው ያለ የሰጠው የለም። የፎገራ ወረዳ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ፈጣን ምላሽ ቡድን መሪ ወይዘሮ ሙሉነሽ አስረስ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ አንዳንዶቹ በውሃ ከተከበቡበት አካባቢ ለመውጣት ፍላጎት ስለሌላቸው እንጂ እርዳታ ተዘጋጅቶ እየጠበቃቸው እንደሆነ አመልክተዋል። ውስጥ አሉ እንጂ የእነሱማ ትምህርት ቤቱ ላይ እንዲጠለሉ ተደርጓል። ዛሬም ተውህዷል ትምህርት ቤቱ ከመጡ የትምህርት ቤቱ ተጸድቶ በደንብ እየጠበቃቸው ነው መሄድ ይችላል። በአሉበት ይሰራጭ እንደ አልወጡም እኮ ውጡ እየተባሉ አልወጡ ነው እንጂ ከወጡ ዝግጁ ነው የነሱ እዛው ላይ ነው። አመካዝኑ ሂዶ ተቀምጦላቸው አለኝ ረሽ ናቸው በወጡ ወዲያውን ይሰራጭ። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ህሊና መብራቱ ለዶቸ ቬሌ እንደተናገሩት ጣና ሐይቅ ሞልቶ ወደኋላ በመፍሰሱ ያስከተለውን ጉዳት በተመለከተ እንዲህ ብለዋል። ጣና ወደ ኋላ ፈሶ የጎዳቸው አካባቢዎች በደቡብ ጎንደር ዞን ወደ ሶስት ወረዳዎች ናቸው። በማዕከላዊ ጎንደር ደግሞ አንድ ወረዳ ላይ ነው ችግሩ የደረሰው። የደረሰው ጉዳት ቀላል የሚባል አይደለም። የሁለት ህጻናት ህይወትን በዚህ ምክንያት አልፏል። በዚህም እንግዲህ ወደ 16 ቀበሌዎች የመጠለቅ አደጋ አጋጥሟቸዋል። ከ15 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ደግሞ ለእርዳታ ተዳርገዋል ማለት ነው። አካባቢያቸውን ለቀው ለችግር እንዲዳረጉ ምክንያት ሆኗል። ከ9 ሺህ በላይ ሄክታር መሬት ደግሞ ከጥቅም ውጭ ወጥቷል ማለት ነው። ወይዘሮ ሊና እንደሚሉት ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደርሳቸው በክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን በኩል ጥረት እየተደረገ እንደሆነ አመልክተዋል። ስለዚህ በቀጣይ መሻሻል ያለበት ነገር ምንድን ነው? እነዚህን ሰዎች ወደ ሌላ አካባቢ እንዲሰፍሩ አድርጎ በጣም ምርታማ ቦታቸው ነው እና የጎርፍ ሁኔታ ወደ ተስተካከለ ደረጃ በሚደርስበት ጊዜ መደበኛ የምርት ስራቸውን መስራት በሚያስችሉበት ሁኔታ ላይ እንዲደርሱ ማድረግ ነው። ለዚህ የአማራ ክልል የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽንም በዚህ ረገድ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች አሉ። ከነዛ መካከል እንግዲህ በዋናነት የድንኳን፣ የፕላስቲክ ሼድ፣ የዕለት የምግብ እርዳታን ለማድረስ ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው። ከጨርጨራና እርብ ግድቦች ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ የሚነሱ ችግሮችም ወደፊት በጥናት ላይ ተመስርቶ የሚሰሩ ስራዎች እንደሚኖሩና ስጋቶች የሚወገዱበት ሁኔታ ይኖራል ብለዋል። በኢትዮጵያ አየር ትንበያ መስሪያ ቤት የምዕራብ አማራ ማዕከል የትንበያ ባለሙያ አቶ ጥላሁን ቡ እንዳሉት የዝናብ ሁኔታው እስከ ጥቅምት ሊቀጥል ስለሚችል ህብረተሰቡ አሁንም ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል። አለም ነው መኮንን ለዶቸቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር